Вашему банку нужны потенциальные клиенты? Подключитесь к нашему сервису «Простобанк онлайн». «Простобанк онлайн» – это уникальный сервис для подбора и заказа любых банковских услуг. Предлагаем для начала рассмотреть возможность подключения к заявкам по депозитам. Какие это будет иметь преимущества именно для вашего банка? Во-первых, сервис уникальный в своем роде. Вы вряд ли найдете в Уанете систему или сервис, которая позволит вам находить потенциальных клиентов по депозитам по всем регионам Украины. Во-вторых, максимально доступная цена. Стоимость одной заполненной заявки составляет всего 10 гривен. Для начала работы с сервисом вам нужен минимальный бюджет – 500 гривен. В-третьих, Показ, добавление и ежедневное обновление актуальных депозитных программ банка в системе будет абсолютно бесплатными. Оплата осуществляется только за реально полученную заявку. Давайте подробнее разберемся, как работать с сервисом «Простобанк онлайн». Подключение к сервису очень простое. Вам необходимо будет заполнить небольшую анкету, указав регион приема заявок и email ваших сотрудников, которые будут обрабатывать поступившие заявки. После оплаты на ваш баланс засчитывается 50 лидов. Списание лидов осуществляется автоматически. Работать с сервисом очень удобно. Вам не нужно заходить на сайт, проходить долгую регистрацию. Отправленные заявки будут приходить непосредственно на почту подключенных экспертов. В заявке вы можете просмотреть контактную информацию потенциального клиента, а также всю информацию о желаемом им продукте. Мы позаботились о том, чтобы вы получили максимально качественные заявки. Именно поэтому у вас есть возможность на протяжении трех дней пожаловаться на заявку, если указанные в ней данные оказались некорректными. Для этого вам необходимо будет зайти в личный кабинет на сайте inform.prostobank.com и отправить рекламацию, указав причину жалобы. Наши сотрудники проверят заявку. В случае ее некорректности заявка аннулируется и деньги вернутся на ваш баланс. Подводя итоги, можно сказать, что сервис «Простобанк онлайн» – это очень эффективный и дешевый способ привлекать вкладчиков в банк. Поэтому не стоит упускать такую возможность. Если вы желаете подключиться к сервису «Простобанк онлайн», обращайтесь к нам по контактам, указанным на экране. Будем рады сотрудничеству с вами.